The disease is an individual imbalance in the forces of that life. Y la enfermedad es un desequilibrio en las fuerzas de la vida. What is immunity? Im es? What is immunity? ¿Qué es inmunidad? It is your capability to be to have a flexible reaction to changing impulses. La inmunidad es tu capacidad, tu flexibilidad para reaccionar al entorno eh, en función de cómo venga. The more you hold on to a very rigid reaction pattern, a más mm, te comportes de una forma rígida, con un patrón rígido frente a una situación, the more likely is you become ill. Eh, lo normal es que te pongas enfermo. The disease comes from inside. La enfermedad viene de dentro. Imbalance, expression of the imbalance. Desequilibrio, una expresión del desequilibrio. And the healing comes from inside too. Y, de la curación viene también de dentro. The healing involves rectifying the imbalance. La curación <clears throat> lo, lo, que envuelve es una rectificación del desequilibrio. Yeah. Now, just take it from me that virtually all diseases that we suffer from are contraction diseases. Y esto, eh, prestar atención, todas las enfermedades pre, eh, se, eh, se originan por una enfermedad de contracción. Because of the enormous amount of pressure that is put on our life. debido a la enorme presión que se pone sobre nuestras vidas. Yeah. So, what we need as a healing method or healing, yeah, healing method is expansion. Claro, y lo que <clears throat> nosotros necesitamos como proceso de curación es expandirnos. Inflammations and infections are spontaneous reactions tanto la inflamación como la infección son estos procesos de expansión natural, de, curación natural y son necesarios para mm, liberar esa contracción. No, no hagáis que se contraiga de nuevo. the expansion of your system. Tratar de ayudar a esa expansión. So how do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? Nature already knows. It creates an inflammation, an infection. La naturaleza ya lo sabe. Lo que hace es crear una infección y una inflamación. But we still need to learn. Pero nosotros todavía tenemos que aprender. So, working from the inside, what can we do? Así pues, trabajando desde dentro, ¿qué podemos hacer? Inside we have tissue and we have our mind. De acuerdo, nosotros dentro tenemos el tejido y tenemos mm, nuestra, nuestro cerebro, bueno, nuestro, mm. nuestro pensamiento. Yeah. La mente. So there is matter and mind. Así está, eh, materia y la mente. What do I need to expand that tissue, I can expand the tissue by increasing my temperature. ¿Cómo puedo expandir el tejido? Pues incrementando la temperatura. If we first look at the inside, si yeah, primero miramos al interior. Then that means I've got to put the put the things that I put inside my body need to be warm. Las cosas que pongo dentro de mi cuerpo deben estar templadas, calientes. Warm drinks, warm food, bebidas calientes, comida caliente. Herbs that give me warmth. Hierbas que me den calor. Yeah. But also I can put that heat on my body, on the outside. Pero también puedo poner este calor en el exterior, en encima de mi cuerpo. Because that heat will penetrate deep as well. Porque este calor va a penetrar dentro también. So, hot bath, sauna, hot water bottles on the places. Baños calientes, toallas calientes, mm, apósitos calientes, saunas. So, heat gives expansion. El calor Easy. añade, eh, eh, hace que se expanda. So, what about pressure? That was the other, the other way. ¿Qué hacer con la presión? The pressure on me is too high. Claro, la, la presión que me rodea es muy alta. In order to increase the pressure from inside out, en vez de aumentar la presión desde dentro hacia afuera, I can't make my tissue physically, I can't make my tissue inside swell. Yo lo que puedo hacer es este tejido interior eh, suelto, flojo, más, más fluido. It may do that up to a point automatically, intuitively. Esto puede ser instintivo automáticamente, se hace que se haga automáticamente. But I can't get inside to do that. Pero no puedo hacerlo desde dentro a veces. Yes. Mm -hmm. But what I can do, the power I do have to increase inside out direction, pero lo que puedo hacer para mm, hacer crecer desde dentro la presión is my mind. I can increase my inside pressure, inside pressure. Lo que puedo hacer es utilizar mi mente y subir la presión in my mind, with mi mente, my mind. Con mi mente. How do I increase pressure with my mind? ¿Cómo aumento la presión con mi mente? Mind goes everywhere, it's very light, and I can't control it. La mente eh, es muy móvil, va a cualquier, eh, cualquier lugar, tiene mil ideas. But when I start concentrating on something, my mind doesn't keep going everywhere, it starts to do this. Pero si yo trato de concentrarme en una cosa, mi mente no, no se dispersa y it se, comes together. se unifica. When I do this, I compress the energy of my mind. Cuando hace esto, yo puedo presionar eh, mi mente. That increases the power because it isn't dispersing everywhere. Lo que incrementa el poder para que no se disperse. So the more I can concentrate, focus. A más me pueda concentrar y me, fo eh, me focalice the more power I create. Más poder que yo creo. <clears throat> Think about a light beam. Eh, sí, pasar. Light. Yeah, a light pensar en beam. la luz. Un rayo de luz. When I start to push this light into a certain direction rather than light up the whole room. si comienzo a tratar de colocar esta, estos rayos lumínicos en una dirección y no en toda la habitación, the intensity of that light increases. la intensidad de esa luz, de esa luz aumenta. The intensity increases. And if I continue and put it into one single beam, y la intensidad aumenta y si yo continúo eh, aumentándolo, it's called, it's called a laser. Sí, eh, acaba eh, haciéndose en un, única haz que se llama láser. And a laser beam can cut through materials. Y el, el haz de, de, láser puede cortar la materia. That's how powerful it can be. Así de poderoso puede ser. If I can focus my mind, increase the pressure turned outwardly si yo puedo focalizar mi mente y aumentar la presión, I encourage this expansion process. Lo que estoy haciendo es estimular ese proceso de expansión. Where am I what am I concentrating on? ¿En qué me concentraré? Two things. Dos cosas. One. Anything that comes from outside I need to start blocking. Todo lo que venga del exterior tengo que comenzar a bloquearlo. The word to remember is no. La, la palabra para recordar es no. No. No, can't do it. No puedo hacerlo. Won't do it. No quiero hacerlo. Don't get into an argument. Keep your mind focused. No, no argumentéis. Eh, estar focalizados. No. The answer is no. La respuesta es no. Yes, but. Sí, pero. No, yes, but. The answer is no. La respuesta es no. I know, when you're in this situation, not always easy. Es cierto, cuando uno está en esa situación no siempre es fácil. However, Where I grew up, under the roof of my father, eh, pero de, bueno, de todas maneras, cuando yo crecí a la altura de mi padre, bajo el techo de mi padre, anda My sister and myself were very careful as to what we would ask, what question we would ask my father. Mi hermana y yo estábamos muy seguros de la pregunta que queríamos hacer a nuestro padre. Why? Because if you caught them at the wrong time or whatever, and the first answer was no. Eh, la pregunta es si yo puedo llegar un poco más tarde, puedo hacer tal, y la primera respuesta fue no. You could argue until you were blue in the face. Tú puedes argumentar hasta que te pones azul. The answer was la respuesta fue no. No. Tomorrow the answer is no. Y mañana la respuesta es no. That was what it was. My mother Mi madre. We played games with her. Nosotros jugamos a juegos con ella. No became yes, and yes became maybe, and maybe became another yes, and we could do everything with mum. Okay, puede ser sí, puede ser bueno, ya veremos, y tal. In this situation, Very important to be aware of the outside pressure, where you don't want it, where you can't handle it, or it's the wrong moment, the answer is no. En estos momentos en el que uno puede estar en una situación de mucha presión, la respuesta tiene que ser siempre que no. Tenemos que eh, eliminar la, las, las entradas de presión, hay que eliminarlas. Yeah, so this is stopping the incoming pressure. De esta manera nosotros frenamos esa presión de, desde fuera it would be good for you to, at the same time, increase the outside pressure. Y en ese momento también sería bueno para ti aumentar la presión desde dentro. And that means go for the things that you've for a long time have wanted to do. Y es un buen momento para volver a aquellas cosas que siempre has querido hacer. Start creating time that is just for you and that you don't have to justify to anybody else. Búscate el tiempo para poder hacer aquello que siempre has querido y que nunca has tenido tiempo para hacer y que mm, y busca una justificación, no busques ni justificación para hacerlo, hazlo. The power is in here. El poder está dentro. This is my life. Esta es mi vida. My decision. Mi decisión. I don't care what you think about it. No me importa lo que tú pienses. I need it. That's what's going to happen. Lo necesito. Esto es lo que va a ocurrir. So stop arguing so much with yourself. Dejar de argumentar incluso con vosotros mismos. Oh, but my poor husband. Ay, mi pobre marido. Well, if he can't survive for a few hours on his own, then he's not worth living with. Buah, si es que no puede sobrevivir ni unas pocas horas sin mí. Come no, pues no vale la pena que estés con este hombre. Right? So that is what you can do with your mind and the focus. Don't start arguing things that are beside the point. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra mente. Cómo aumentar esta eh, presión desde el interior con nuestra mente, estar focalizados, tenerlo muy claro, dejar de argumentar con los de fuera, con los de dentro, hacedlo. Did I say all that? Yes. <laughs> Sorry, it <laughs> was very good. Thank you. Qué <laughs> vergüenza. Que le faltaba eso, ¿no? Qué vergüenza. Talking about passion, fantastic. yes. yes, yes. yes. Eh, estoy, very caliente. Good. <laughs> ardiendo. very good, very good. <clears throat> so the, the idea is that you, empower yourself and you stop justifying your actions and your thought. Claro, hay que, hay que eh, empoderarse desde uno mismo y, olvidarse de otras cosas, ¿no? De, no darle vueltas. Y dejar de justificar, argumentar, darle vueltas. En estos métodos que estamos utilizando hay uno más que añadir. En el exterior hemos dicho que nosotros podemos aumentar la temperatura. Pero tú lo que quieres es que esa contracción se relaje. And when you put heat on it, that will help. Y cuando pones calor, eso ayuda. But there is something that you can do with pressure too. Pero es algo que hay algo que tú también puedes hacer con la presión. To relax these relax. tissues. Relajar los tejidos. Relaxing deep-seated pressure in your tissues is very difficult to do by trying to relax the tissues. Eh, relajar eh, determinadas zonas muy internas de tu cuerpo que están comprimidas desde hace tiempo puede ser muy difícil desde fuera con masaje. The contraction, the hardening that you feel on the outside has a root, most of the time, has a root that goes deep inside. Si esta contracción que tú puedes sentir fuera, en la musculatura de fuera, normalmente tiene una raíz que va mucho más profundo, mucho más al interior de ese problema. And so, Claro, si tú vas desde fuera con el calor, estás haciendo solamente lo que es la superficie. And it doesn't allow you get in deeper and relax those no, no tissues. llega, no deja, no permite relajar esos tejidos profundos. But, but you could do it in an indirect way. Pero puedes hacerlo en una forma indirecta. Using a homeopathic principle. Utilizando los principios homeopáticos. Those tissues are contracted Estos tejidos están contraídos, la presión dentro de estos tejidos es muy alta. Yeah. So, what we do on the outside is we're going to increase the pressure. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde fuera? Es tratar de aumentar la presión. So we make it worse. Así lo hacemos peor. But when you make things worse, the information goes back to your computer. Pero cuando tú aún lo haces peor, esa información va a tu computador. Your computer is used to this high contraction pressure already. That's normal. Sí, tú, tú, el, el, ordenador lo que está haciendo es eh, nivelar esa parte de presión del nivel. Now I start compressing it even more so the pressure inside gets even higher. Claro, ahora está comprimiendo, comprimiendo aún más, con lo cual la presión desde este interior es aún mayor. Yeah? Message to my brain going, "Whoa, we're under pressure here." Claro, si el mensaje directo al cerebro es, "Hey, hay mucha presión aquí." The needle is coming up and going into the red. Tenemos que hacer algo, está llegando al nivel rojo. So there comes a message back from the brain. Relax, relax, relax. Y hay un mensaje que viene directo desde el cerebro que le dice al tejado: relájate, relájate. So the pressure diminishes. Y así disminuye la presión. Now I take away the pressure that I put on on the top. Así yo puedo quitar la presión que yo he puesto eh, encima. And the pressure drops with that amount even further. Y la presión eh, disminuye con esta cantidad aún más. And the tissues are left more relaxed than before. Y están los tejidos más relajados que antes. So what I'm doing here, I'm looking for a response from inside. Lo que estoy haciendo es buscar aquí en el relax una respuesta desde dentro. To induce the relaxation. Para inducir esa relajación. Homeopathic principle increase the problem. Los, los remedios homeopáticos lo que hacen es aumentar el problema. Just for a little while, just as a message. Solo por un momento para enviar el mensaje. And the internal healing process does its work by itself. Y entonces hace que ese, ese mensaje hace que los procesos internos de curación eh, bueno, se produzcan. So, <clears throat> You can do this yourself. Así pues, tú puedes hacerlo tú solo, por ti mismo. You've got to be prepared to give yourself pain. Tienes que estar preparado para hacerte daño a ti mismo. You increase the pressure on the tissues. Aumentas la presión sobre el tejido, los tejidos. You pressurize them. Tú te presionas en la zona que te duele. Wherever it hurts the most, ya más te duele, is where the pressure inside the tissue is the highest. Y esa es la zona eh, donde el tejido está más presionado. Which means that that needs the most relaxation. Lo que significa que justo esa zona es la que necesita más relajación. So keep pressing. So, presionar, mantener la presión. Yeah. This is very very safe. Esto es muy seguro. Except for a few weird individuals. Excepto para algunos individuos. Most of us stop when it's hurting too much. Muchos de nosotros paramos cuando nos duele mucho. Yeah? So if you do it by yourself, entonces si lo haces tú mismo, you can press anywhere you like. Tú puedes presionar cualquier zona que tú quieras. Because if it becomes too much, you will automatically stop. Porque si empieza a doler mucho, tú pararás. The point here is that you have to repeat that often. El tema es que tú esto lo tendrás que repetir muy a menudo. This contraction disease did not come about in two days. Esta enfermedad de contracción no viene de dos días. So don't start thinking that when you respond and you start to expand That in a week's time everything will be gone. So, así que no pienses que cuando tú por fin te das cuenta y empiezas a responder y a, a poner remedio, en dos días se te va a ir. Stop thinking about it. Stop thinking about it. You figured it out. It's too much contracted. I need to work on expansion. Dejar you figured de, it out. Sí, sí, esto es así, o sea, y dejar de darle más vueltas. Eh, existe una contracción, necesitas una expansión. So, help your body with these actions. Ayudar a vuestro cuerpo con estas acciones. Today, tomorrow. Hoy, mañana. In months time. Seis meses. In years time. Cinco años. Keep doing it. Seguir haciéndolo. You'll find that different places will show itself at different times. Encontraréis las zonas de vuestro cuerpo que necesitan ayuda. And you just follow them around your body. Y, y ir haciéndolo alrededor de vuestro cuerpo. Yeah, it will help. Ayudará. The most powerful thing you can do. La cosa más poderosa que vosotros podéis hacer. Is to make a laser beam from your mind. Es dejar de ser perezosos o quitar la idea perezosa de vuestra mente. Ay, but the laser. Ah, the laser, yeah. Yeah, we'll get you one for your birthday. <laughs> Hacer un, un láser de vuestra mente y... Shh. Enfocar. Yeah? S because the worst thing that can happen to anybody who is in a contraction disease No, it was. The worst thing that can ah. happen to anybody who has a contraction disease. Porque lo peor que le puede ocurrir a una persona que tenga una enfermedad por contracción. And that is everybody in this room. Todos en esta habitación. Is fear. Es el miedo. Fear freezes energies. It Porque, stops the flow. Claro, el, el miedo congela la energía, eh, paraliza el movimiento y el flujo. And for me, this is the biggest, single biggest reason to say to you. Y esta es la razón primordial para decir. Stay away from the medical profession. Alejaros de la profesión médica. Because of everything else they do, whether it's good or bad or helps or not. Porque todo lo que os van a decir, sea bueno o malo, ayude o no ayude. One thing we all get from them Hay una cosa que siempre tenemos de ellos. is be very afraid. Tened miedo. The expert about your life resides within you. Los exper- el experto en tu vida reside en ti. And that is all you need to know. Y esto es todo lo que necesitas saber. Trust it. Confía, Work with it Trabaja con eso. Believe. Y cree. And I wish you a happy, happy and a balanced life. Y os deseo una muy, muy, muy feliz, equilibrada vida.